Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Ils sont beaux. Ah, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Le rimel dégouline jusqu'au menton. Ah, qu'ils sont beaux. Ils sont tous beaux. Rien n'est acheté par-dessus leur peau. qu'ils sont beaux, ah, ils devraient la vendre au prix de la beauté. Les saint sous le vernis gironché. Ils sont beaux, ils sont beaux que sur la peau. Bien lisse, bien propre, écarlate du rouge, des vernis jusqu'aux ongles, ils sont beaux, jusqu'aux cheveux, qu'est-ce qu'ils sont beaux Qu'est-ce qu'ils pourraient bien la vendre leur peau, que ça se vendrait de la peau si belle leur belle pour tout venant. Ce qu'ils représentent dans une ronde à faire pamer les défilés de mode. Ah ça, ils sont à la mode à la peau près, à la peau juste. Ça n'accorche rien que le vent le passant qui passe, qui blesse l'œil, le passant assis par terre sur le trottoir, quelqu'un de passé, ce qui passe. Se ne rien de se plus beau que celui qui regarde assis sur le trottoir Mal fagoté, assis par terre contre le miroir de la peau Fragile et silence Qu'est-ce qu'ils sont morts Et ils sont